window. Hey, baby, I think I want to marry you. لا. فيها بحتنا شلخاء. لا. بقيت شرفيفا يخلع فيها بحتنا شلخاء. لا. بقيت شلد الرايح يحلو فيها بحتنا شلخاء. لا. اها برويك لا فيها بحتنا شلخاء.